მოგესალმებით შემოგარგებო. დღეს მინდა გასავლოთ თუ როგორ მზადდება გერკულესის რძე. ალბათ გაგონილი გექნებათ, თუ რამდენად სასარგებლოა გერკულესის რძე ჩვენი ჯანმრთელობისთვის. მე შევიძინე აი ესეთი გერკულესი გერკულესის აი ესეთი მარცვლები, ну, უკვე გამომშრალი, უკვე დამუშავებული, რა თქმა უნდა, მაგრამ რას უნდა მეაქციოთ ყურადღება, იცით, რომ ეს უნდა იყოს აუცილებლად, აი ეს მთლიანი, აი ესეთი მთლიანი და არ უნდა იყოს ძალიან დაგუცმაცებული და დაფქული. ეს არის პირველი ზომა, აი აზერია კიდევაც. ეხლა ნახეთ მეაქციოთ ყურადღება თუ რა ვიტამინებს შეიცავს გერგულესი. საი ძალიან სასარგებლო ჩვენი ორგანიზმისთვის, როგორც გითხარით. გერკულესი შეიცავს კალციუმს, ბეჯგუფის ვიტამინებს, მცირე რაოდენობით ცილები, ცხიმები, ნახშირწყლები და უჯრედისი. აი ესე გამოიყურება ჩვენი გერკულესი, რომელთაც უნდა დავამზადოთ რძე. ვიღებთ პატარა სასორს. მოვათავსებთ მასზე. აი ესეთ თას და ჩავთავთ სასორს. და აი ამ ფასზე ჩავყრით აი ამ ჩვენს გერკულეს. უნდა იყოს 100 გრამი. ცოტა წკიდე და აი ეს შესრულდა 100 გრამი. შემდეგ მე ხელ გაჩვენებ თუ რა არის საჭირო გერკულესის გერკულესის რძისთვის. ჩვენ კიდევ დაგვჭირდება, იცით რა, იმისათვის რომ გემო გემო გემრიელი იყოს, ჩვენ უნდა დავამატოთ ბანანი, კივი, შეგიძლიათ გემოვნებით დაამატოთ სხვადასხვა ხილი. და მშრალი ხილის ჩირი. ამ შემთხვევაში მე მაქვს აი ესეთი кишმიში და ვაპირებ რომ გამოვიყენო ეს кишმიში რომ უფრო გემრიელი იყოს და გარდა ამისა кишმიში არის მდიდარი მაგნიუმით ბ ვიტამინით კალციუმით კალიუმით კალციუმი არა კალიუმით კალიუმით მაგნიუმით და ბ ჯგუფის ვიტამინებით რომლებიც არის ძალიან კარგი ნერვული სისტემის დასამშვიდებლად ამ ყველაფერს გავრეცხავთ ახლა ჩვენ. ა გერკულესაც გავრეცხავთ თქვენ წარმოიდგინეთ, იმიტომ რომ ამას ავისი მტვერი აქვს და ეს უნდა იყოს ძალიან სუფთა, ასევე გავრეცხავ ქიშმიშსაც. გერკულესი მოვათავსე აი ესეთ სეტკაზე და გამდინარე წყლით გავრეცხე. გავრეცხე ქიშმიშიც. ეს აღარ გვინდა. ეხლა ამ ყველაფერს მოვათავსებ აი ამ თასში, აი ამ სეტკაზე გავრეცხე, გამდინარე წყლით გერკულესი, კარგად, კარგად. ეხლაც როგორი სურნელი აქვს გერკულეს. აი ეს დასველდა, ძალიან კარგი სუნი აქვს სურნელი. და ჩავამატოთ ქიშმიში. შეგახსენებთ თქვენ შეგიძლიათ თქვენი გემოვნებით დაამატოთ რომელი ჭირიც გნებავთ შემდეგ ეხლა ამ ყველაფერს ნახეთ როგორია ამ ყველაფერს დავასხავ სუფთა წყალს 1 ლიტრის რაოდენობით მოვიტანე წყალი 1 ლიტრი და ეხლა ამ წყალს ჩავამატებ აი ამ მასაში გერკულესი და ქიშმიში დავასხამ მთლიანად ისე რომ თავზე მოადგეს აი ესე აბურებს და გავაჩერებ 24 საათი. აი თავზე დავაფარებ ასეთ თებს და ასე გავაჩერებ 24 საათი. გავიდა 24 საათი. აბა ვნახოთ როგორ გამოიყურება. აი ნახეთ. ქიშმიში როგორ გადიდდა, გაბევრდა და თვითონაც გერკულესიც. ეხლა ჩვენ ეს მასა უნდა მოვათავსოთ ბლენდერში. მოვათავსე ბლენდერში და დავაბლენდერებ. გავიდა 2-3 წუთი და გამოვხარ მაქვს წინასწარ მომზადებული აი ესეთი საწური ეს გასარეცხი არ გეგონოთ აი ამ საწურში სტაფილოს წვენს წურავ ხოლმე და იმიტომ ესეთი ფერი გადაუვიდა სტაფილოს და ჭარხლის წვენს. ეხლა მე ამაში მოვათავსებ აი ამ გერკულესის მასას და გავწურავ. აი ესეთი საწურები, მინდა გითხრათ რომ თბილისში არ იშოვება. მე ეს გამოვიწერე ინტერნეტ მაღაზიიდან. ლინკს მივუთითებ ვიდეოს ქვემოთ, საიდანაც გამოვიწერე. ძალიან კარგია ისეთი დახვეწილი, ძა უწვრილესი, ნაკს უწვრილესი და ძალიან კარგად წურავს ნებისმიერ ბოსტნეულის წვენს. გახეხილ, გახეხილ ბოსტნეულს, აი ამაში ვათავსებ და ბლენდერებულს და მე ვწურავ. თქვენ შეგიძლიათ მარლა აიღოთ, მარლა 4 ფენად და აი მარლით გაწუროთ. მოვათავსე ეს მასა აი ამ პარკში. მოვუკრავ თავს და გავწურავ. აი ესე გამოიყურება ჩვენი გერგულესის რძე. ძალიან სქელი, რაღაცნაირი ბლანდი გამოვიდა ქიშმიშის არომატით. ვინაიდან ქიშმიში მაქვს გარეული. აა აი რაც დარჩა ის უჯრედისი გერკულესიდან აი ესეთი ერთი ბეწო აი ესე გამოიყურება ჩვენი გერკულესის რძე ნახეთ როგორი ბლანტია როგორი კარგი მე საღიმულეში მქონდა შენახული მარწყვი შეგიძლიათ აი ასეთი გაყინული ხილიც მოათავსოთ რძეში და მიირთვათ. ორჩ, სულ ეს არის არ დავჭirdი მიღწეულს და დავამატე სტაფილოს წვენი აა აგრეთვე მწვანე ჯეჯილის ფოთლები აა ვაშლი ფინიკი და აი სულ ეს არის ეს არის გამდიდრებული ვიტამინებით კალციუმი, სილიციუმი, მაგნიუმი, ბეჯგუფის ვიტამინები და აი ესეთი დილის სასმელი მთელი დღის განმავლობაში აგავსებთ ენერგიით. და როცა ენერგია აქვს ადამიანს, მას უკვე ყველაფერი ყველაფრის გაკეთების ხალისი აქვს. მინდა გისურვოთ აი ესეთი მშვენიერი პოზიტიური განწყობილებით, ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა, წარმატება და ღვთის ფარველობა მომავალ შეხვედრამდე.